Y este centro es, Voce. Llamamos por este lugar el Colegio Garden Kids. Fuerte el aplauso fuerte, fuerte el aplauso para los muchachos del colegio Garden Kids. Así los despedimos con alegría. Y todo el que tenga una bandera en la mano, levante su bandera, por favor. Levante su bandera. Qué linda se ve mi bandera. Qué hermosa se ve mi bandera. Génesis, acto seguido, proseguimos. ¿Con quién continuamos en este momento?